好，呃，各位同学大家好，还有各位老师大家好。我今天我要报告简报的题目是，嗯，除草剂那是什么？那我们这一组的同学呢，哈，是三城国民小学同学。我们指导老师是陈小陈小明老师，那我是陈小豪，那我们还有同组的同学是蓝贝贝。那我们先来看一个新闻。 我们之前看到说哈，有在绿色博览会上有展出说，可以在在田埂种上捕蝇草，啊捕蝇草。那捕蝇草呢这种东西呢，它可以替代除草剂。其中有提到说，哎除草剂这种东西呢哈是有一种除草剂只要三毫升，而就可以致人于死。你哎除草剂这么毒，那那它到底是什么东西？所以我们做这个简报。那经过我们查询资料之后哈，我们看到说除草剂。 又叫做，哎，有除草剂叫做杀草剂，然后它主要，它主要是要找针对我们的哈目标植物呢，保护它，然后呢杀掉其他的杂草，啊或者是整理有荒地使用。所以我们归纳说，除草剂的主要功能就是保护粮食作物，另外一个呢就是整理荒地。当然了哈，除草剂哦，我们也发现说也有很多种种类，这是我们到维基百科去找的除草剂，有这么多哈。 其中我们比较在意的有两种除草剂，一个是叫做诶那个百草枯，另外一个叫做草甘膦。那草甘膦呢，哈，它这个除草剂啊又有这么多的名称，它是在一九七零年的时候呢，哈被发现的。那它是世界上最大的一个除草剂，使用量最大除草剂。那诶目前呢，知道这种除草剂要是不小心摄入人体的话， 啊，大概一百毫升就很明显的症状，然后它会灼伤食道跟我们的胃部。那一百毫升大概是多少呢？大概是一瓶两个多的量。第二种哈，我们比较在意就是我们这次新闻中有提到的哈，百草枯，然后它另外有一个名字叫巴拉伊。然后呢，它是一九哦一九五五年哦被登记使用的。 它只要摄取三毫升就会致人于死，而且从口腔摄入的话，大概致死率是百分之九十到百分之百啊！而且目前没有特效药。那三毫升的量其实非常少，大概是吞一个口水的量而已。啊，所以呢，它真的是非常可怕，而且的话无药可医。所以呢，除草剂啊，我们呢归纳说，它最主要是用来除草的，而且是用来除掉杂草的。当然，如果使用不当的话，它可能还会除掉我们的心。物。 因此呢，我们呼吁大家啊，少用除草剂，环境少污染。啊，这是我们的资料来源，那我们这次报告是信息授权，谢谢大家。